Meditatona me parece increíble, creo que es una gran oportunidad para que la historia de las mujeres quede realmente consignada en Wikipedia. Además nos ha ayudado a estar, eh, a crear comunidad entre nosotras. Ha sido una experiencia muy bonita, eh, muy esperanzadora. Han llegado muchas mujeres a editar artículos sobre otras mujeres. Eh, el espacio es más que maravilloso porque pues, tenemos los libros a mano. Es una referencia la mayor referencia que tenemos todas las personas que amamos y estamos en Internet y es muy importante para nosotros entonces desde Social que la mujer esté ahí. A mí siempre me ha parecido muy importante a partir de la historia pero a partir de otras disciplinas que eh, la participación de las mujeres eh, también se, visibilice.